Darsham Sangha Pyare Jiyo Здравейте на всички от езотерична школа Валкирия. Ние сме се събрали на в Поморие на първата за тази година сбирка и не последната, която ще си правим в различни точки на България. Като днес е един много специален ден. Това е светиеню и за това ще направим един много силен ритуал за изцеление от травми, от болести, от негатив и от всевъзможни проблеми които имаме, както и ще изгоним злото от живота си. Днес се гонят злите духове, по принцип се палят огньови и се скача през тях. Ние няма да можем да го прескочим нашия огън, макар че може да си го издърпаме после наличното, да си го издърпаме и да си го прескочим всичките, като си го дозапалим, но а, ще го направим на енергийно ниво за тези, които не присъстват и гледат. И питаме дали този ритуал да го споделим с хората и на канала. Да. Или да си остане само за нас. Споделяме го с всички, нали? Добре. И сега започваме. Активираме всички стихии. Имаме прекрасен алтар, който естествено е с... сътворен от вас, от вашите подаръци, които донесохте. Имаме прекрасната богиня Марена на алтара. Имаме енергийни картини. И имаме и съответните билки, с които ще се изчистим и ще се освободим. И този ритуал се гледа съсредоточено, защото вие започвате да мислите за всички проблеми, които имате. Болести, трудности, нещастия в живота, които ви преследват. Враговете се изгарят тук в този огън, който е свещен.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 и започва пълното изцеление и освобождение от негатив на всички нива, във всички тела, във всички жития, бития, времена и измерения, от всички минали животи по рода и сегашния живот. Като призоваваме стихията на въздуха, стихията на огъня, стихията на земята, стихията на водата, всички морски духове, всички морски божества, всички земни божества. Призоваваме божественото и диволическото дърво, Висшия съд, всички родови хранители, хранителите на България и се изцеляваме от всевъзможна карма, от минали животи, родова карма, семейна карма, лична карма. И се освобождаваме от всевъзможни болести, от всевъзможни наказания, от всевъзможни проблеми, от всевъзможни трудности, от всевъзможни нещастия, от всевъзможни негатив, магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни вношения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени – догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магове и практици. И се примахват си възможни структури. Гробишни, астрални, бисовски, демонически, дяволски, адски, архонски, рептилоидни структури – както и от всевъзможни паразити се изцеляваме и от всевъзможни болести. И сега започнете да си мислите за всички проблеми, които имате. Като ще използваме също и руни, за да си помогнем да се освободим от всичкия всевъзможен негатив. Като можете да изброявате имената на своите близки, своето име и имената на своите близки, които, на които искате да помогнете. И така. Мислете за всичките си проблеми и за всичкия си негатив, който имате. Примахвате си възможни програми на бедност, на самота, на нещастия, всякакви вношения, убеждения, вярвания – архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. Примахват се всевъзможни въздействия, които са правени през гробища. Магии, проклятия, подклади, унищожаваме всякакви ритуали, които са извършвани чрез света на мъртвите, чрез неупокоени души, чрез църква, чрез упокой. Това си да го махнем, че са запали. Изчистваме се от всевъзможни въздействия, от всевъзможни магии, проклятия, от всевъзможни въздействия за бедност, за нещастие, за трудности, за злополуки, за смърт, за болести, за самота, за дългова яма, за разруха, за развод, за скандали, за неразбирателство, за разбиване на семейството, за разбиване на живота. Изчистваме всички си възможни, всичкото си възможно и съществуващо негативно. да дасвови, масло, магически, енергетически негатив, си възможно вълшебство, си възможни поръч проклятия, с глас, згави, злост, слова, дела, мисли. Всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и по риск от всички си възможни източници. Примахнаха всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти, на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация и примахваме всевъзможни закълцовки и всевъзможни черномагични защити и всевъзможни програми, които възстановяват негатива и пречат на човек да се почисти или го връщат по какъвто и да било начин обратно при него. Всякакви зазеркалки, закълцовки, екрани, матрици, самовъзстановяващи матрици, катинари, печати, всичко унищожаваме и пускаме атомна бомба, която ще изпили абсолютно всичкия негатив и ще го върне там, откъдето е дошъл. Нали, както излезе дима, така и нашите врагове си получават обратката. И се примахват всички магии, проклятия, негатив, мисли, програми, кълдасвови, дасвови, мъсва, магически, енергетически, негатив. Унищожават се всички си възможни проблеми, болести, желания, пожелания, захранки, всевъзможни въздействия. Разрушаваме нашите врагове и всичките им планове срещу нас, като ги обръщаме против тях самите. и активираме пълно изцеление на всички нива по нашия род. Като изчистваме, кажете своето име и имената на своите близки хора, които са живи. Изчезват всевъзможни травми, всевъзможни сътресения, лоши спомени, нещастия, разкъсват се възможни кърмични възли, кърмични връзки, зависимости, привязки, изчезват вредни навици. Избройте вредните навици, от които искате да се освободите. Избройте враговете, от които искате да се отървете. Който не си знае враговете, казва всички видими и невидими врагове на мен и на моето семейство. И естествено пукат пуканки. Също така се извършва обратка, безвъзвратна и завинаги, на всичкото зло, което е сътворено волно или неволно. Вижте сили преценяват за това, което е неволно, може да го неутрализират, може да преподадат урок на човека и активираме кармата и при възпитанието на хората, които вредят на мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род, както на канала Веда Моран Одина, както и на школа Валкирия. Ако имате болести, избройте сега болестите, от които искате да се освободите. Тук става въпроси за излишни килограми, може да се махат силолити, всички недостатъци физически. петна, пъпки, бръчки и всички известни и неизвестни болести, както и тези наследствени родови, тези, които се проявили, които не са се проявили. сега активираме изчистването на всичкото движимо и недвижимо наше имущество. Колите, домовете. Изгонваме всички недоброжелателни изли зли сили, които се намират в нашето имущество. Изчистваме всевъзможни подклади, ако някой в нашата къща е пръскал – или сложил нещо, или, или е пръскал нашето имущество, унищожаваме всички подклади и всякакви ритуали, които са вредоносни и са чрез предмети. Примахваме гробишна земя, гробишна вода, мъртвешка вода, захранки всевъзможни, вредоносни подаръци, Опокояваме всички неопокоени души, които се намират на територията на нашето имущество. Затваряме всички негативни портали в нашите домове. Неутрализираме всичката негативна енергия. И възстановяваме мира и спокойствието. Примахваме всички същества и същности, които носят скандали в нашето семейство. които носят бедност и неразбирателство. И примахваме проклятия за унищожение на рода, проклятие за бедност и самота, проклятия за нищита и за бедност, за самота примахваме, както и всички всевъзможни печати – майчино проклятие, бащино проклятие, родово проклятие, печат на бедност, печат длъжник, печат предателство, метка на ангела на смъртта, печат от купника, печат казана душа, печат адово колело, печат изгоя, печат на самота, виковуха, черна метка и печат на разруха, черна вдовица, черен влал, черен покров, мъртвешки саван. И се примахва ключова родова порча, ключова семейна порча, ключова лична порта, ключово родово проклятие, ключово семейно проклятие, ключово лично проклятие. И се възстановяват връзките на целия род и всички членове на рода с Твореца, с ангелите, архангелите, хранителите, пазителите и всички духове на любовта, както и с всички стари богове, хранители, покровители, с старите духове, и старите сили, които векове наред са защитавали човечеството. Затваря се вратата на злото. И в нея си заминават всички нещастия, трудности и зли сили. А на всички видими и невидими наши врагове отваряме черната воронка – на наказанията и оттам започват да ги превъзпитават като за всяко зло дело, за всяка зла мисъл получават съответното наказание, което са заслужили, което от черната воронка ще преценят, че заслужават. И сега в момента си заминават всички наши нещастия. Помислете си за всичко, от което искате да се освободите. Естествено, активираме контейнер номер едно. И се слива всички негатив вътре в него. Сброс на всички негатив в контейнер номер едно. Като вие можете винаги да използвате този контейнер като си казвате, който е очко валкирия, казва, прави валкирия, казва активирам контейнер номер едно и сливам всички негатив вътре в него. И започвате да си изброявате на ум от какво искате да се освободите. Който не е очко валкирия, просто казва от името на Веда Морана активирам контейнер номер едно и сливам всички негатив вътре в този контейнер. И зареждате всички нещастия, болести, трудности от вас и вашите близки. Когато имате спънки и трудности през деня, казвате, че активирате контейнера и хвърляте всичко, което ви пречи да си свършите работата. И пътя се отваря моменталически. Като този негатив контейнера остава там безвъзвратно и завинаги, по никакъв начин не може да се върне обратно при нас, докато спазваме законите и не вредим на никого. и се учим да стоим в център. Примахваме всичко, което ни пречи да стоим в център. И сега продължавайте да се освобождавате от негатива. Активираме изцелението чрез всички природни духове. Активирам портала на шамана и започва пълна хармонизация, възстановяването на всички структури и на здравето на мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. Както и започва подмладяването и унищожаването на всички гени на староста, на смъртта и всички гени на болестите, всички мутирали клетки си заминават и започва регенерацията на тялото, на структурите, на енергосистемата. Правилният енергообмен и се изчистват и освобождават и активират всички чакри. Каналите ще работят до пълното изпълнение на поставената при тях задача – след което тези, които трябва, ще се освободят с любов и благодарност, а останалите остават като непробиваема, много силна и агресивна защита. Истина, заклето, благодаря! Гледайте този ритуал колкото можете повече, ако сте в тежко състояние. За тези хора, които вече са по-напреднали енергийно, усещането ще бъде като лек махмурук и после ще летят. Тези, които имат повече негатив, може да имат странични ефекти, които ще минат бързо и после се завърта колелото в правилната посока и ще има наистина положителни промени в живота и ще се отворят изцяло всички пътища за успех и сбъдване на мечти. И сега можем да си нажелаем и желания. Който е на морето, може до вечер да си хвърли една монетка в морето, като също си пожелая желание, но сега ще го направим тук в самия ритуал. Нажелайте си желания. И то щедро. Е Можете да се закотвите на колко години искате да бъдете постоянно. И така, това беше от нас. Пожелавам на всички много успехи и ви чакам, както винаги, с добри новини. Чао, чао!